tukwanirizaako nnyonnyini ddala erinnya eryange nze sonko muhammad mpya subscribe nga kwata kadde obeere ngaotweyungako tukuwa emboozi ez'enjawulo nga tuyita waneene wenyini ku mukutu webiro tulabira era akyawabula oba kyateesa comment section weeri ne ku namba z'essimu eziri awo tuli wa Calvin Kayanja onako olwaleero tujja nitubeera nga tusootola ensonga ez'enjawulo muganda wange mm. tusanyusa okusanga olunaku olwaleero agamba atya sonko sonko muhammadi wendi wano bagamba ki basabusikwaiba baganda baffe mwenna abantu be bali bagenda bageza kwongera otwegattako mwebala okusaasaanya information nali ndi awo interview eri gye twakola nga basazeemu buli wamu wonna ebunyama wange mukola kyamaanyi okutambuza information linki mugitambuze subscribing tulabe nti ate tunyumirwa omukutu guno mm. amiina ah, twagala tubeere nga tutandikirawo olunaku olwaleero mm. amasimu mangi message nyingi ezijja mm. waliwo omukyalo omu yaze n'agamba nti kati ekisibo nga kyakagwa immidiate yalina okuba ngaakomawo naye yafunye ku mawulire nti paspooti zikyuse mbw atalina paspooti tajja kuva bweru kukomawo so bakadama baliza ekisibo badde naye balimu bweraliikirivu obw'amaanyi tulina problemu omanyi nali nakyawa nnyo okukambwalira abakungu ba gavumenti abakungu naye ebiseera ebisinga mm. balabika baagala kuwulira ddoboozi ddene baagala kuwulira bigambo bikaawo baagala kuwulira bigambo bibawemula ku nsonga z'abannauganda hey. Eh, eh. hey. toyinza kugamba nti mm. paasipooti y'omunnauganda eyagenda ebweru ogifudde expire gyali toyinza kusibira bannauganda bweru wa uganda mm. N'ogamba nti buli munnayuganda yenna alina passport enkadde agende ku embasi naye ng'ate n'embasi yennyini gy'oyogerako waliwo abali mu mawanga nga tewaliyo embasi hmm. gavumenti eno yateekako embase mu omaani naye okimanyi nti eriyo bannayuganda eh, kati bw'obagamba nti tosobola kudda uganda na passipooti yonkadde noonya embasi embasi agijjewa omanyi ti tulina bannayuganda abali mu iraaka hmm. kati akomewo atya wano nga gyali teriiyo embase baagala kusibira bannayuganda bweru mwagala bannayuganda kubattira bweru kubanga ogoba otya bannayuganda ekyo kikugoba muntu mu nsi ye ddala ngeweddeko tebajja kuddatukooye okuwandiika amabaluwa okunnyonnyola abantu bano kye balina okukola balina nabo okwerowooleza ng'abantu nti ddala mulimu abantu be tugamba bino nga tebabitegeera embasi zaffe tuzikubyemu ebituli emirundi mingi n'ekipapula kye bagamba ekyanyuma agenso travel document tebagaba kyabwereere naye waliwo omunauganda ali mbizibu nga talina na sente zisasula sente ezo kwembase hmm. okitegeere hmm. so kyenjagala okubuuza gavumenti ya uganda kati abantu abali mu iraq bo badde batya wano waliyo embasa gye mwateekayo okimanyi tulina bannauganda abali e bahrain waliyo embasa waliyo wadde ofiisi eya uganda tulina bannauganda n'abali e saudi arabiya bennyini embassy tinnatuuka kubasaavinga kimala embassy mwazongedde kapasite zituukaddo tuddo olwobatandikiddewa bano aa ah, ah, bandigambye bwe bati nti buli kisaawo kyonna ekya eh, mu nsi mwoli tugenda kuteekako desiki nga bwojja ne passipooti enkadde tukuwayo emergency travel document bitwagala gavumenti ekole bannange tukooye okuwandiika amabaluwa bubaba abateeka mu woofiisi nga muli batole tole nga temutege kankubuulire kino binyinza era bikwasa obusungu ah, ah, muganda woba mwannyoko singa alimu omaani ng'alina pasipooti nkadde hmm. abantu bano bagenda ebweru bakola eggwanga lyabwe lifunemu hmm. bw'asomesa omwana bwe yeezimba bw'azimba asasula omusolo ku bintu by'abaaguze lwaki omukalubiriza ate okudda e uganda mwina agenda esibira bana uganda ebweru omukulu navaayo olwokuba ye talina mwana yenna ali kukyeyo mwana uganda yenna tojja kukirizibwa kudde wano ngaoyina epasipooti enkadde ah, mwatuwadde dedline ziweziggwako maama yeganya omwana adi kankubuulire tugabye na dedline ng'ovuddo eri olwokuba ointroducinze pasipooti endala nogamba ah, gyoli yonna tokkirizibwa kudda noonyembase bagijjewa Eh, ah, nabo bennyini toyinza mugamba mukamera nti kubira embase n'agikubira naye gyalagirirako abantu mhm. okitegedde mm, nomugamba kale tuwe ku namba za public omuntu kwasobola okukuba embase bamulagirire weokitegedde eh! mm. abantu abaffe bemumanyi bulungi bali ku mawanga mumakomera ah, ah, bannange aba intanafeya mwagala lulimi ki nze nakoa okuwandiika ebbaluwa zange gye muli tolaba lipulayi tetugenda kubabeeza mu woofiisi nga tubabuulira ekyokkola tujja kubateera embwa abannayuganda tujja kubagamba babeere bakaawu gye muli hmm. olyakuwe mula eggambo kubanga batuufu abogeze <laughs> eh. obusungu gye muli ddala nosinziira n'abazadde waliwo n'abazadde bonna ne batunula butunuzi bwete tivi nekuba eggulira eryo ne mutagendayo ne mutagenda ku intanafeya ah. nga bagambye nti omwana wo takkirizibwa kudda wano anoonye embase tebagamba tiwakumiate ah, kuba mu bantu okusinga ddala okusibira omuna uganda ebweru hmm. waliwo okkuma omuliro okusinga okwo ah, ah, okkuba omuliro kugamba nti omwana we abadde akolera ebweru hmm. pasipooti ye eweereddeko eyo kale tenakwako kuba ekyakola hmm. naye tusazeewo anoonya embase bw'aba ali mu nsi etaliimu embase gavumenti ya uganda yateekako embase mu omaani teri bannauganda yateekako embasa jordan teri bannauganda yateekako embasa kuwait oba ebaharain teriyo bannauganda bannauganda tebaliyo mu iran tebaliyo mu iraka hmm. tebaliyo afghanistan tebaliyo batandikiddewkyenkugamba ekyo ah, gweoyagala tunsinziire wano mbannange baminisita mukulu wayogedde bulungi tetukyalina bigambo biwooma eri bantu abo bwaba tasobola kutuula mu katebe ke mu ofiisi ne yeetegeerera n'agamba nti olwaleero kandowoozeeko ku bulungi eri bannayuganda tetubirina sikyalina bigambo biwooma gye muli tukeera ne tuwandiika amabaluwa n'obannyonnyola ah, babundi eyo tetulinayo embasa omuntu akoze atya kati maama nze anaalagiriranga aba intanafeya wa uganda weyina embasa n'obeere n'embasa emu nga yeesaavinga buli wamu wonna osegedde yeyo uganda ekyekinga ku bantu baayo abali ebwerekugambyeabantu botakyekinga oleeta otya ebyo bannayuganda olwaleero bali mu mawanga nga balina mumakomera nga pasipooti eyo gye weexpirinziza yeyina okumuzza wano gavumenti egenda kukola nani process emuzza wano bannayuganda bagenda kumalako ebisanja byabwe oba emyaka gyabwe gye bamusibye mu kkomera lyonna mu nsi gy'alimu bagamene ati document yekutambuza tekyali valinaye nga gavumenti tegenda munoonya mu kkomereetubaline jordan Hmm. olwaleero basobola n'okugandi ah, eh, eh, ono ebbanga liri okumusiba liwedde kaddeyo ewaabwe naye bikutambuza tebiri valid naye ate gavumenti hmm. egenda kubireeta hmm. maama byebo bye twagala twogeze ebigambo ebyobuwomu tulina okubeera mu ofiisi ezi mwe batuwadde emirimu ddala nga hmm. tufa ku bannauganda hmm. bannauganda bali mu mawanga mangi gavumenti gyetali hmm. Eyo gye banoonya akawogo. Toyinza gwe kusinziira wano. Ah, Calvin kati abaana bano bambuza bagamba sonko tutandikidde wanati kyenkugamba ekyo ekafuwefuwe gwe tuliko mm. nayogedde ne balooya ne bagamba tuyinza okukuba abakulu bano mu makooti yeah. babagobe mawoofiisi hmm. era gwe bwe tuba tusuwinga gavumenti request yaffe ebeemu nti gundi ono noono bamugobe mu woofiisi mm. toyinza kugamba tukize mu muntu bino si byakunoonya nsimbi nti tutunda passport tukize mu muntu ddala omuntu ali bweru teriiyo embase gwogambya a ah, noonya embase gyeri omukulu we tuyinza omusuula mu maani n'atulaga embase weeri <laughs> tuyinza okumuteeka jordan n'atulaga embase weeri naye ate kankubuulire kino hmm. n'omuntu gwe bagambye nti noonya embase takkirizibwa kuva mu nyumba ya mukama we wadde ebigere eh, kyekiruma hmm. n'omuntu gwogambye nti noonya embase takkirizibwa kuva mu nyumba ya mukama we wadde ebigere ebi bibiri agivaamu asuulayo kasasiro osegede gwe gwogamba nti passipooti yo katugisazizaamu noonyembasi agijjewa abawalabu tebategeera bino wayisizaako ekigambo mu luwalabu okunyonyola bakama b'abantu bano aa ah, ah, nti munoonyembase buno obutabo tumusazizaamu nga kiri mu luwalabu eh? eh, kati so notumulira omutwe ne gukuluma nogamba naye kati abantu bano bagwanaki olwokuba yo talina mwana ku mawanga hmm. talina muntu yagenda kweyiyizaayo bo balinda za wano kati munnanga abo tetukyalina bigambo biwooma gye bali kubanga eh, tunoonyawo ebiva tewali so nolwekyo okugumya abaana bano tubagambe calvin atandiseo enkola yogenda mu kooti ati kyenkugambe eh, era lwetugenda okuddamu okusisinkana ogenda kulaba ebipapula byaffe mm. nti nga tuli bakoawo Ndi yese byo byogedde naye ono omuntu avunaanyizibwa ku muntu ono abamu tebamanyina luwalabu wadde oluzungu eh. kunyonnyola bakama baabwe nti eno eh. passport tekyakola nabadde nyagala kikubuuza nti abaana abaveeno teyasoma e, embasi erina okunoonya takiniks ezikola emirimu muve mu ofiisi mwemba temusobola kusaavinga bannauganda okitegedde hmm. tukoye okubeera ku bunkenka katabo okalina naye olinga atakalina kaliko emyaka kumi naye nkya bagenda kukasazaamu mutugambye nti ate ziyingira uganda nyongeddeyo kontrakiti yange nkolerera obwana bwange nti ate nca soka ononye embasi oli mu nsi etaliimu embasi basoose kutegeera nti abanauganda abadi mu nsi etaliimu embasi bavuddeyo basoose kunoonya ah, ah, teri banauganda mu iraaka singa banoonyereza osanga bali badde bagamba kati omunauganda yagenda n'akatabo ka bulaaka mu iraaka ng'akolerera bwana bwe temwamuwa mulimu hmm. omugambo otya nti noonya embasi agisangewa agisangewa sono lwekyo abakulu bali badde bakola batya kubulira desiki kubuli eyapooti buli gye bakolagana nayo mm. buli eyapooti yonnaya uganda bakuwa ekipapula ekikuza ewammwe mm. bandi badde bakkiriza omunauganda yenaayingire uganda watali kubuuza kasitaba n'akatabo si byakutwetolooza kwembasi Mm. Ochegedi obulumi buli kwembase otuukawo ku makya n'abakolawo kwembase tebamanyi lulimi lw'oyogera mm. ochege bakusenza kati mm. embase ne zibanga bed space mawanga g'abawalabu eh. <laughs> ate nkulimbye embase etakola decision teba bed space <laughs> eh? talina watufu imidenti wewa tasobola kusalawo mm. Omuwarabu wakusanga nakukubira n'empinzi omuwarabu yankubira empi ku embasa ya uganda mu kata eh, eh, nalowooza nti bwe nnaboga nti obonyabonya kadama ne njiyingira emisinde kyentaasa <laughs> nankuba empi kati bwe nkugamba nti embasa bedispace mu mawanga g'abawarabu <laughs> gwe njagala oli avaayage nti si bedispace nga bankubirawo empi ati nga bankubirawo empi <laughs> ekisigala nakukyogeraku nebazimpisaamu ba ba ba <laughs> ebiseera ebyo nga tonafuuka calvini <laughs> kati kankugambye nga yenze oli weyankubira empiku embasa yaffe kati ki oyagala njogererekitakutegedde ah, ah, ah! tebiriko nakutegera nga kimanyi oli munauganda otuse eh. nekulisepusho mubuuza lisepusho toyizirwa nyingira omwo nga tategeera byeŋŋamba olwo abakulu bawo kwembasa ya uganda nga tebayinza kuli gadinfulumewabweru magamba mundasemagamba mundase omusajja wamulunga ngomanyino liddeewamwe ah, ah. <laughs> ate byenkugamba ebyo kangobe paka nkusike wansi wekitanda kya nyo waliwo ejjoga erisukka ebyo <laughs> waliwo ejjoga erisinga ebyo <laughs> kati ah! kati kati mumbeere eno ddala abantu badde bakyatetenkanya kasente eh. bazze abaana ku masomero eh. bayite mu kisiibo hmm. beekulaakulanya oli abadde azimba kayumba ke hmm. omugambe nti passport nazisazizaamu eh. oyagala kutukumamu muliro <laughs> naye oyo ofiisi anaginyweramu amanyi omwogezi wa intanafeya gye yalaga eyasookako <laughs> ah! nze nkubuulira kino Eh! okunda kwabana olwo anti nkubuulira kuli matiga ate agenda kuyitawo mm. gwe n'otatuwaayo wadde utimeta muti myaka egi myaka ebiri n'osalawo gwe eh, wadde akaseera mwetereze mwetereze mm. oli yandigambye akaniniwinge kambiveeko mm-hmm. oba oli ategeeze abakamaabe mm-hmm. n'otagaba notisi ng'omuntu ali mu nsi etaliimu embasi mwagala kutta bannauganda oba tebagala badanti eh, eh, <laughs> kyenkugamba abawalabu bagenda gikozesa nga advantage eh. olina passport nkadde toddayo oyagala kufuula abaana baffe baddu eyo yitanafeya ate kitwaliddeko ngaabagamba hmm. nti ejja kukola paka lwenagetinga expired balekebakulinewnge kyenkugamba eno empya balina ezabbulu ezasooka zetutaabasaba era be bazituwa mm. okitegedde mm. Mm. bwe baleeta endala ne bagamba ziriyo yingira naye tokola ki nekati bagae toyingira toyingira eri tetukyagibalanga nabo kyabasusseko balina pasipoti ssatu mu nsi bagijjewo <laughs> ah, kati ani abalira uganda eno ebintu bye mukola olwaleero mu 2 23 amawanga amalala gabikola mu 19 okitegedde kyagulanyi yalikolayo konsati endalaekyentugamba andikangubuulire kino hmm. olina okukola ekintu mu budde bwa eyaleeta eh, zino akyali mu woofiisi hmm. ah, wemwaleetera eya east africa nga pepa teri bayo mm, mm, simanyi bayo bakita batya bayo tulemetiki simanyi bayo tuli kaboneti hmm. lwaki temwagire tezaaliwo endala bwotunulira pasipoti z'amawanga amalala si kipapula mugenzi lwaki mwaleeta ekipapula waliwo eyagobeddwa mu ofisi ati kababuulire bannange ebyo mukooya bannauganda mm. bwe munaloota eyakaveera nga muleeta eyakaveera eh? eh? nti eno tieno eh, yakabaati nti eno gyeggamamu nenkuba owanikampanikegwe <laughs> <laughs> kati so n'olwekyo so tugenda mu kooti bankuba kyeyo mwenyweze mm. naye nga omulamwa gwonna gwe tuliko kugoba bantu bano mu offices